à tous et bienvenue dans votre nouvelle série « Quelle histoire ?». Nous y répondons à vos questions sur l'histoire et le Moyen-Âge. Et pour ce tout premier épisode, nous avons choisi de répondre à une question que beaucoup d'entre vous se sont probablement déjà posée en écoutant leur professeur d'histoire ou bien en visitant un château. Y avait-il des toilettes au Moyen-Âge La réponse tout de suite dans « Quelle histoire ?». beaucoup de choses ont changé en fonction des époques et de l'évolution. Mais s'il y a bien une chose qui fut toujours nécessaire à l'homme, ce sont bien les toilettes. Que vous soyez un sénateur romain monté à la tribune, un viking parti à l'assaut de l'Angleterre ou encore un paysan sous le règne de Louis XIV, de beaux WC vous seront toujours utiles. Si les toilettes existent depuis l'Antiquité, elles ont eu plusieurs noms et plusieurs formes en fonction des âges, des lieux et des civilisations. Nous nous intéresserons donc aujourd'hui aux toilettes en France au Moyen Âge. Les toilettes du Moyen Âge sont appelées des latrines. Les plus anciennes retrouvées dans les grandes demeures et les châteaux datent généralement du XIe siècle, Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de toilettes au début du Moyen Âge, mais tout simplement qu'elles n'ont pas été conservées jusqu'à nos jours, soit parce qu'elles ont été construites dans des matériaux qui n'ont pas résisté au temps, soit parce qu'elles ont été détruites lorsque le château a été agrandi ou modifié au cours de l'histoire. Ces latrines peuvent être construites de trois façons différentes. La première technique est assez simple. On construit une petite pièce le long d'un des murs du château. Dans cette pièce, vous avez un banc, généralement en pierre, percé d'un trou. C'est votre siège de toilette. Le trou donne sur un conduit d'environ 75 cm de diamètre qui est en diagonale et qui donne jusqu'à l'extérieur du château. Tout ce qui y tombe se retrouve donc alors automatiquement à l'extérieur du château et finit par tomber dans les fossés. Ce type de toilette est appelé latrine à conduit biais. Mais cela peut poser un problème. En effet, il n'est pas toujours facile, voire même possible, de nettoyer le conduit biais, ce qui peut créer des mauvaises odeurs assez désagréables. Le deuxième type de latrine médiévale est appelé latrine à encorbellement, un mot bien compliqué qui désigne en réalité une idée assez simple. Cette fois-ci, la petite pièce qui sert de toilette n'est pas construite à l'intérieur du château, mais sur le mur. Elle dépasse ainsi à l'extérieur du château. Quand vous êtes assis sur ces toilettes, vous êtes donc au-dessus du vide et des fossés. Le trou donne directement dans le vide. Il n'y a pas besoin de conduit. La question du nettoyage est donc réglée. Cette petite pièce peut être construite en bois ou en pierre sur le rempart. En revanche, elle pose un autre souci. Les déchets tombent directement dans les fossés. Au Moyen Âge, ces fossés pouvaient être soit remplis d'eau, on les appelait alors des douves, soit vides, on les appelait alors des fossés secs. À Blandy par exemple, nous avions des fossés secs. Le problème, c'est que quand les déchets tombent dans les douves, cela peut créer des maladies comme le paludisme par exemple, si l'eau est stagnante. Si les déchets tombent dans des fossés secs, le risque de maladie est réduit, mais les mauvaises odeurs autour du château rendaient la situation très désagréable. C'est donc une troisième technique de construction qui est privilégiée, celle des latrines en fosse. C'est ce que nous avons au château de Blandy. Cette fois-ci, on construit dans la tour d'habitation des pièces pour les latrines à chaque étage. Les trous des latrines donnent ensuite en quinconce sur un grand conduit allant du sommet au bas de la tour et donnant sur une grande fosse. Cette fosse était souvent enterrée ou semi-enterrée sous la tour. C'est dans cette fosse qu'atterrissaient tous les déchets. L'ancêtre de notre fosse sceptique si vous voulez. On déposait régulièrement dans cette fosse des végétaux pour aider à accélérer la décomposition des déchets. On ne sait pas exactement à quelle fréquence ces fosses étaient nettoyées, mais on sait par exemple que pour les prisons de Corbeil et du Châtelet, à Paris, entre 1299 et 1305, ces fosses étaient nettoyées tous les ans. Car oui, les prisons du Moyen Âge pouvaient être équipées de toilettes. C'est d'ailleurs le cas au château de Blandy même si, je vous l'accorde, les nôtres sont en assez mauvais état. Même le célèbre architecte Viollet-le-Duc, qui travailla sur de grands monuments comme le château de Pierrefonds ou la cathédrale de Notre-Dame de Paris, s'émerveilla de cette technique de construction de latrines en fosse. Il écrivit dans son dictionnaire de l'architecture française À Coucy, les tours et le donjon du commencement du XIIIe siècle ont des latrines à chaque étage, construites de manière à éviter l'odeur et tous les inconvénients attachés à cette nécessité. Mais les latrines ne servent pas uniquement de toilettes au Moyen Âge. Ce sont aussi des poubelles où l'on jette tout ce dont on cherche à se débarrasser. Lorsqu'ils faisaient le ménage de la chambre, les serviteurs jetaient les cendres de la cheminée dans cette fosse des latrines. Au-delà du côté pratique pour ces domestiques, c'était aussi très utile pour éviter la remontée des mauvaises odeurs. Et pour plus de sécurité, le couloir menant de la chambre aux latrines formait un angle léger pour créer un obstacle de plus entre le lieu d'habitation et ses mauvaises odeurs. Ingénieux, n'est-ce pas à Blandy, les fouilles réalisées dans les latrines par les archéologues nous ont beaucoup appris. On y a retrouvé de nombreux objets plus ou moins précieux, de la vaisselle, des bijoux, des clés ou encore des os d'animaux. On en sait donc un peu plus sur ce qu'ont pu manger les habitants, avec qui ils commerçaient ou encore le luxe du mobilier. Mais il n'y avait pas que les châteaux qui possédaient des latrines. Depuis le XIIe siècle, les maisons de ville habitées par des marchands aisés sont couramment dotées de latrines et parfois même à tous les étages. Parfois, ces latrines sont construites en encorbellement, entre deux maisons, et donnent sur une ruelle sanitaire où les déchets étaient ensuite réutilisés pour le compost des jardins. Chez les plus pauvres, ces latrines peuvent aussi être tout simplement des cabanes en planches au fond du jardin, appelées cabinets mais il existe aussi des latrines publiques que l'on appelle retraits et qui se trouvaient sur les ponts et sur les murs d'enceinte et qui pouvaient être utilisées par tous. Mais après la grande peste de 1347, on porte une attention plus particulière à l'hygiène. Comme il n'était pas rare de voir des gens se soulager dans les rues, on installe des croix sur les maisons au bas des murs. Quiconque serait pris à se soulager contre ces murs serait alors frappé de malédiction ou mis à l'amende car il serait coupable de sacrilège. Et le papier toilette dans tout ça, me direz-vous Eh bien pour cela, on avait tendance à utiliser des feuilles de plantes comme les feuilles de marronnier ou le chanvre. Mais ce qui a été privilégié, c'était le bouillon blanc. Une plante qui a la particularité d'avoir des feuilles extrêmement douces. Vous comprenez donc pourquoi elles étaient largement favorisées. ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Moyen-Âge et l'histoire sous la vidéo, nous les sélectionnerons pour les prochains épisodes. Vous pouvez également liker et partager autant que vous voulez et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.